तो गाइस बता दूँ आप सबको तो have your like my video if you'll have like my video then please like share and subscribe to my channel और uh, मेरा नाम है मित्र आप लोग देख लो स्पेस अंडर ट्वेंटी गेमर्स और गाइस uh, हम लोग बहुत टाइम से खेलते हैं और पर गाइस मैं कभी भी आपके साथ माइनक्राफ्ट uh, मैंने अच्छे से नहीं खेल पाया सो so, गाइस इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ इस वीडियो को अगर आप लोग खाली एंड पार्ट को देख रहे हो तो स्टार्टिंग से इस पार्ट को देखना this video is very interesting आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा if you have not like share and subscribe to my channel please like share and subscribe to my channel और मैं मेरा नेम रिवील करूँगा तभी ही खाली जब भी आप लोग मुझे आ, मुझे आप लोग वन के व्यू दोगे इस वीडियो पे बाय गाइस